Hello guys, pernah tak you buat recording? Lepas tu you record record record asyik salah dan salah salah nanti you like geramnya aku. <laughs> this happened to me too. Uh, kan? Jadi on this video saya nak share dengan korang my own tips and tricks experience and experiment yang saya rasa berjaya guys. <laughs> okay, first thing first, alright. You kena minum air secukupnya dua jam sebelum you start the recording. Make sure you stay hydrated. Okay, minum air secukupnya dan eh, juga jangan minum terlalu dekat. Okay, you jangan habiskan satu botol ni dalam satu jam. No, sebab nanti you akan senak, perut you akan rasa macam tak selesa. Okay, make sure you minum, minum, minum dua jam sebelum you start your recording. Number two, makan secukupnya. Jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu terlalu lapar. Bila terlalu kenyang, perut tak selesa, terlalu lapar, you akan rasa penat, letih dan perut you akan cepat mengeluarkan angin. Okay, you akan like burp all the way lah, you rasa tak selesa. Okay, make sure secukupnya. Yang ketiga, you kena rehearsal. Rehearsal buku especially kalau you buat audiobook yang melibatkan masa rakaman yang sangat panjang. For example, satu jam uh, untuk satu chapter tu satu jam setengah, kadang-kadang ada dua jam. So, you kena buat rehearsal dahulu supaya you tahu mana nak pan punch your vocal, mana nak punch you punya uh, emotion, perasaan, permainan um, suara you sebab dalam satu audiobook tu mungkin ada lima watak dan you memainkan lima watak yang berbeza so you need to take note dekat mana ha, you kena study balik lah kan uh, buku yang you nak sampaikan before you start the recording kalau you tak buat begitu you tak tahu you baca-baca-baca saja and then you macam seperti tiada haluan ha, <laughs> untuk membaca uh, audiobook itu jadi pendengar you pun rasa macam hmm, tak ada apa pun tak power pun. Aha, jadi you kena make sure you rehearse supaya penyampaian you lebih power gitu, okay? And then before you start the recording, make sure like 15 minutes before you start the recording, uh, you buat pemanasan vokal. You boleh cari mana-mana video dekat YouTube. I myself pun I belajar dekat YouTube juga. Uh, cari je lah vocal warm up, uh, vocal warm up <laughs> dekat YouTube. And then you buat you punya uh, pemanasan vokal dekat sana. Kalau tak ada pun malas, ah nyanyi je lah. Yang pastinya make sure you tekak tu terbuka uh, your kotak suara, peti suara tu terbuka dan dia boleh exercise. Okay, mulut, your jaw, your rahang, your lidah, your bibi, your pipi. Kalau boleh gigi ni dibuat lembut pun memang boleh dibuat lembut ya. <laughs> Kalau lah boleh. Okay, mesti. Ini sangat-sangat membantu especially masa you tengah buat recording dan bekal air. Uh, kalau you buat uh, one hour punya recording tu make sure dalam 50 minutes you stop sekejap you minum air you rest sekejap you tekak sebab dah penat kan baca lama dah okay you minum and then you nak start balik you baca 2 to 3 lines before baru you sambung dengan line yang baru sebab you nak tangkap balik mood yang ada Uh, ah, you tak boleh terus baca line yang baru nanti tiba-tiba yang part ni sedih part ni pula gembira suara tiba-tiba naik tinggi tak boleh you kena baca 2-3 line dulu sebelum Okay, ini tak kisahlah uh, untuk narration ke ataupun 30 minutes uh, eh, 30 minutes pula 30 second or 1 1 1 1 minute punya um, voice over ke commercial ke Okay, uh, ah, lepas tu lip balm you kena gunakan lip balm supaya uh, bibir you lembut okey tak keras tak kering hmm. sebab kalau uh, tak ada lip balm saya pernah sebelum ini saya buat recording tanpa menggunakan lip balm susah lah and then dia akan menyebabkan mouth clicks juga jadi bibir you tak lembut nak bergerak ah macam tu jadi you rasa tak selesa kepala you asyik fikir eh tak lah bibir aku ni dia macam you know, uh, uh, uh, uh, rasa macam kering lah. So, ini akan mengganggu your concentration bila you nak buat recording. Tak kisahlah guna apa-apa je lah lip balm, okay? And then, paling-paling-paling-paling penting, ini sangat membantu dan saya rasa sangat berjaya and this is the reason why I come up with this video. Gunakan penunjuk. Macam you pergi mengaji, okay? You gunakan penunjuk. Sebab, bila you ada penunjuk, senang you nak menunjuk dan you takkan terlepas perkataan, takkan tertinggal dan this is, this will help you to reduce the mistakes and the retakes yang banyak yang akan menjimatkan your masa dan nanti tak nak you letih. Baca senang, you nak bergerak, your gesture also senang nak bergerak, itu akan membantu dari segi lontaran emosi lakonan you dalam sesebuah audiobook itu this video will help you and if you think this video berguna boleh share dan kongsikan kepada kawan-kawan semua alright thank you for watching don't forget to like and subscribe oh my gosh and follow me on my social media assalamualaikum i see you guys on my next video bye bye